Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi dizilime dikkat. Dikkatli dizilelim. Adam gibi yenelim. Tamam. Pompi buldum. Pompi. Bir kar yağar ince ince. Komandonun halinice. Komandonun halinice. Dikkatli ol. Allah. intihar ettim. Buraya adam girdi. fazla sıkıyor. Ipakus düşman görüldü. Atek saldırma. Ben araba bulup gidiyorum ya. Hadi bana müsaade daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen. Selamun aleyküm emanet sen misin? Ver bana ben kullanayım. C'ye bas. Sen bilgisayardan mı oynuyorsun? biraz midemde gaz sıkışması vardı dışarı vurdu. Sen o sesleri nereden çıkarıyorsun? Nereden o sesi nereden çıkarıyor? bir tane kazma yeri var. Mikrofon niye açmıyorsun? Ya buradaki kazma yerinde hazırlık. göster. Beş elli altı var mı? Hadi. Sen hile misin? Sen hile mi açtı? Nereye gidelim? Şuradan yürüyordum da canın sıkın olduğunu görüp geldim. Ne oldu? dört numaranın yanına gidelim ölmez. Resmen burası ahır kokuyor, dışarısı kokuyor. Koyun mu yediniz? Keçi mi kemirdiniz? Bu ne pislik? Dört tane pastırmayla aynı şekilde Antalya'ya gidiyorum ben ya. Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir rezalet var mı ya? Pislikten kıçınız yosun bağlamış affedersin ya. Aç şu camımı mı? Bu ne kokuyor? Apış arası kokuyor resmen ya. Nereden ben geldim bindim ya. Nereden bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Ne oluyor neden bakıyorsun? Bu ne saçma hayat? Bu ne sevgi Bir numara. Bu ne dingil hayat ya? Bu ne hopla Bu ne manyak yaşam tarzı? numara. Bu ne bohem ya? Recep İvedik sen Bende 762 yok söyle. Hadi. Recep İvedik sen de 762 yok söyle. İnşallah geberirsiniz. Kimsin lan sen? Lan sen ne biçim Gökten! Gökten! Hay! Ha! Benim Çabuk vurun adamı ölmeyelim. Bin. Ben gidiyorum o zaman. Neden beni beklemediniz? Dur geldim. Ben... Nereye gidelim? size bir AVM yollayacağım. Headshot. Size AVM'lerim. Sağ ol, sağ ol. Adamın lootunu bana verin. 8x isteyen var mı? Gelsin yanıma. İsteyen atıyorum. Attım. Dermişim. Çünkü 2 8x'im bana yeter. İki 8x anca bana yetti. Dingil. Kusura bakmayın. Kusura bakma. Konuşma lan. Konuşma lan. Çok komiksin tatlım benim. Burada işte kesin. Bana bir manita seçin ne Bin. Abi bin. Doktor. Zenginlerin loot böyle olur. Bin gidelim. Gençliğim. Kardeşim sende susturucu varsa bizde de var. Hop. Bir AVM yedi. Helal. Beni koru. arkadaşını kurtardı mı? Oo. Oh. Yedi. Beni koru arkadan gelebilirler. Oy beni kurtar beni kurtar. İnşallah ölmeyiz. Ee? Size ırkcan basayım. Ha ah, ah, ha ah. ha. Çok komiksin tutum benim. Adamı gördüm evin orada. Yardım destek. Beni kurtar. Recep abi, Recep abi beni kurtar. Recep abi orada vur vur vur vur Recep abi. Winner. Recep abi. Recep abi. İşte. Böyle alıyorum.